Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de George Benson et de la façon dont il scatte. C'est quelqu'un qui est connu pour scatter en même temps qu'il joue de la guitare. Donc il joue des notes à la guitare et il chante exactement les mêmes notes a priori à la voix en scattant. Et ça, ça, donne un, ça fait un effet vraiment euh, très efficace, qui amène beaucoup d'énergie, et c'est aussi une pratique qui est associée à pas mal de mythes. Euh, j'ai entendu assez souvent des personnes qui disaient que c'était euh, un génie et que c'était impossible de faire ça, et que, euh, ou alors qu'il était capable de chanter tout ce qu'il entendait, puisqu'en fait, il joue des phrases à la guitare, et quand il les entend, <clears throat> il joue la même chose en même temps. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu comment faire ça. C'est quelque chose qui n'est pas très difficile à faire, ça demande beaucoup de travail, mais c'est pas, pas besoin d'être un génie pour arriver à faire ça. Et je vais vous expliquer un peu la démarche qu'il y a derrière. Alors l'idée de base, c'est euh, d'arriver... En fait, lorsque George Benson il fait ça, il joue des phrases à la guitare, et il sait à l'avance comment ces phrases vont sonner. C'est d'ailleurs pour ça qu'il joue ces phrases-là. Il va, il va se dire, ah bah cette phrase, j'aime bien la jouer, je sais qu'elle va sonner comme ça, d'audit et c'est pour ça qu'il la joue. Et comme il sait comment elle va sonner, il sait comment chaque note va sonner, bah il est capable de chanter au moment où il joue ses notes exactement les mêmes notes à la voix. Ça, pour arriver à faire ça, il faut arriver à anticiper le son des notes qu'on va jouer sur la guitare. C'est d'ailleurs un, un, sujet dont je parle dans une vidéo YouTube que j'ai déjà publiée. Et je donne des exercices très tranquilles, très posés, très lents, très progressifs pour arriver à faire ça euh, là, cette vidéo, elle va être beaucoup plus avancée, hein, puisque c'est quelque chose qui est assez difficile à faire, mais c'est exactement la même idée, arriver à anticiper le son des notes qu'on va jouer sur la guitare. Euh, alors, on va prendre une gamme très simple pour commencer, puis après on va faire ça sur une autre gamme. On va commencer par la gamme blues, on va faire ça en si bémol. Euh, la gamme blues, dans la gamme pentatonique mineure même, avec une note en moins. la première chose à faire, c'est de jouer cette gamme et de bien, en, de bien percevoir, de bien entendre les notes qu'on joue en jouant cette gamme et d'arriver à les rechanter. Uniquement sur une octave pour commencer. et après c'est la même chose. On n'est pas obligé de continuer euh, mais on peut octavier donc. Da, À chaque fois que je fais, je chante une octave et je redescends et je chante tout le temps la même octave en fait, même si je monte hyper aigu sur la guitare. Euh, parce que j'ai des limites avec ma voix et de toute façon c'est pas très important si on chante quelques octaves à distance de ce qu'on joue à la guitare. C'est même, ça peut même mieux sonner parce que ça fait un effet de, ça double la, voix à l'octave, ça, sonne très bien. Donc ça déjà c'est pas forcément évident. Ça m'arrive souvent de proposer cet exercice à des élèves et même certains élèves qui sont assez avancés mais qui entendent, qui écoutent pas attentivement les notes qui sont jouées à la guitare, ou alors qui entendent pas lorsqu'ils chantent une note qui est pas la même. Ils vont peut-être faire C'est pas la bonne note. Donc ça déjà c'est un premier exercice qui est pas évident d'arriver à retrouver la bonne note qu'on joue à la guitare et de la rechanter à la voix et d'arriver à le faire pas forcément à la même octave. J'aurais pu faire. Donc là, j'ai fait ta, mais j'aurais pu faire ta. Ça fonctionne aussi, c'est une octave plus aiguë, mais ça fonctionne. Si on chante vraiment faux comme j'ai fait tout à l'heure, ça va pas marcher, ça va sonner moins bien que si on chante pas. Il faut arriver à chanter à peu près juste. L'idéal étant d'arriver à chanter très juste, mais si c'est à peu près juste, ça va passer si on arrive à chanter vraiment les notes très précisément. Prendre le temps de faire ça. Plus ce sera juste, plus ça va marcher. Mais c'est pas fondamental que ce soit euh, extrêmement juste, puisque a priori on va jouer un peu plus vite que ça. Ce qui est très très important en revanche, c'est que rythmiquement ce soit bien placé, que les notes qu'on chante soient exactement au même moment qu'on joue ces notes sur la guitare. On va maintenant changer de gamme, on va prendre du euh, si bémol mixolydien, puisqu'on va improviser sur On Broadway, un morceau de George Benson. Basé sur les accords de si bémol et la bémol majeur, et du coup la gamme qui va bien sonner c'est si bémol mixolydien, donc c'est déjà un petit peu plus difficile, il y a 7 notes, il faut arriver à chanter précisément la hauteur de ces notes et arriver du coup à savoir à peu près les notes qu'on joue, si c'est une tierce, une septième, tout ça, et de savoir les deviner un peu à l'avance. Je vais le faire très rapidement dans cette vidéo, je ne vais pas détailler ce point-là. Par contre, c'est un truc qui demande beaucoup, beaucoup d'exercices, des années d'expérience. Peut-être que pour vous, c'est assez facile parce que vous avez déjà beaucoup d'expérience, mais si jamais vous découvrez ce genre d'exercice, sachez que c'est un exercice qui demande euh, beaucoup de temps et qui est vraiment très, très intéressant pour progresser en oreille. C'est un exercice qui est pas évident, mais qui est fondamental. Donc je vais le faire, je mm. chante si bémol mixolydien en le jouant. D'abord je vais le jouer.

je fais d'exercices euh, en chantant sur ce mode-là, donc du coup je sais comment chaque note va sonner, mais parce que je l'ai mémorisé, parce que j'ai beaucoup joué et écouté ces notes. C'est pas juste parce que euh, je suis doué ou je suis un génie ou quoi, ça, fonctionne pas comme ça. C'est vraiment de la répétition, bien écouter les sons, essayer de le rechanter. Si jamais c'est pas parfaitement juste, essayer de le corriger. Donc voilà, c'est vraiment un exercice euh, comme un autre. Deux petits conseils avant de faire des exercices d'improvisation maintenant. pour que ça sonne bien, il faut, dans l'idéal, essayer de alors George Benson, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise des syllabes et des sons qui donnent pas mal de chaleur à ce qu'il fait. Il va pas faire ta ta ta ta ta ta ta ta Il va plutôt faire doup doup doup doup doup. Des sons plutôt ronds qui sont assez typiques en fait lorsqu'on scatte en jazz. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que après, ça peut être bien de sortir un peu du mixolydien en faisant des chromatismes. genre de choses. Je vais faire euh, du coup une improvisation, je vais peut-être en faire deux. Une simple, lente, enfin sur le playback, mais je vais jouer des noires ou des blanches, et une avec un peu plus de notes. Et ces deux accords de si bémol, la bémol majeur, c'est pas les premiers accords qu'on entend sur le, dans On Broadway, sur le playback que j'ai publié, mais au bout de quelques minutes. Donc avancez, allez sur le playback sur YouTube, avancez de quelques minutes, et vous tomberez sur ce passage-là. pada un petit peu plus rapide, avec des, un peu plus de croche et de double croche. J'espère que cette vidéo vous aura montré que c'est quelque chose qui n'est pas impossible, qui demande beaucoup de boulot mais qui n'est pas impossible. Évidemment, moi je le fais pas aussi bien que George Benson, <laughs> mais l'idée de cette vidéo c'est pas de faire une performance, c'est surtout de vous montrer comment George Benson y fait ça. S'il arrive à faire ça, et très bien, ça veut dire, c'est bien la preuve qu'il entend très précisément la hauteur des notes qu'il joue à la guitare. Et ça, c'est souvent gage de qualité pour l'improvisation. C'est important d'entendre un peu à l'avance les notes qu'on va jouer. Moi, ça m'arrive souvent lorsque je donne des cours euh, à des élèves euh, qui sont basés sur l'improvisation. Parfois, je leur dis, je les arrête et je leur dis est-ce que tu peux chanter les notes que tu viens de jouer Et s'ils n'arrivent pas, c'est la preuve qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils jouent, ils ne le maîtrisent pas suffisamment pour être capable de les rechanter. Donc ça, c'est un exercice qui est assez difficile. En plus, là, j'ai fait sur un playback qui est rapide. Hein. Vous aurez dans la, description de cette vidéo des euh, playbacks sur lesquels c'est plus facile d'improviser, vous pourrez prendre plus le temps sur les morceaux lents par exemple. Mais voilà, j'espère que ça aura mis en lumière euh, euh, cet exercice qui est vraiment fondamental et puis ça aura peut-être un peu désacralisé ce sujet.